السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان لله وانا اليه راجعون وانا اليه راجعون اجيبيزا بوبي انت وانا نيو نيو نيو نيو twafiirudwa maama waffe omwagalwa hmm. tusaba allah amusaasire amusonyiwe ebyamusobako hmm. ng'omuntu hmm. maama ono omaze ebbanga kinga omumanyi era sonywa kikubuza nebiki byogenda omumiisingako oba omujjukirangako maama myaka kumi n'etaano nga mulaba maama oyo abadde mukwano gwaffe abadde mukwano gwange ate nze kubanga bwe yalaba nga misaaki ne kavuma bamukwano ate naafuna wanteeka mu mutima gwe mm. so byenyinza omujjukirako bingi ngaomuntu naye nza obutabimenya nesaba mungu amusaasire mm. mungu amusaasire okay kakati maama ono maama ono oyo omu ku bantu abakwasa omukulumisa ki n'omulunda mu indasitry eno kuba obadde nnyo wamanyi mujja n'ey'omukulumisa maama era nga maama mm-hmm. taliiko kibuuzo nga maama jana ya misaaki maama agibaddemu kimu ku kikumi nze nga nze jana ya misaaki ngibaddemu naye ekyamaama kyo kyanjawulo era kyemmanyi era kyensuubira misaaki ajja kumisinga nnyo mamiwe nnyo oba ojjukira akayimba keyayimba mami nzize oba okyakajjukira akayimba ako kava ku mutima mm. ate e, e, kayina ebigambo bingi mm. n'ebigendo ebyali bingi nga nze ajjukira ngaawandiika oluyimba olwo kyali kyekyo kati so bulenzijjukira ekyo kwegamba gamazima bonna oba ofunye obuddo ojja kujja tubinyumyemu <laughs> nese mm, kati haji mubuli kibi bagamba mu kibi olumubaamu ekirungi ne mu kirungi mubaamu ekibi haji gwe muntu eyali omusale mu kugatta abantu bano hmm. bandi okuba ewamu bantu bano bakuŋŋaanya olwaleero kyetumanyi naabatanajja bagenda kujja hmm. abalala bazze ekirowoozo ekyo kyakwiseeko nti atleast osobola bakuŋŋanya nobagamba baddewo omukwano guno gubeeraze baddewo ddala gutotomoke abantu bano hmm. ekyasooka obbagatta mu bulamu bwabwe kwali kukola ate mukukola buntu aba nekigendererwaki kyenkakasa hundred percent bumi ekifuna ekigendererwaki mm. ekyokubiri mu lugendo muba mukkula mm. oba okukaddiwa kati abantu bakula mm. ate bamala okukula buntu atandika okukuuma obukulu webunaggwera ate kitali kikyamu so buli muntu gyali nkakasa ali bulungi naye ngaomukwano ngaomukwano baguyina era buli omu asinkana munne era buli omu akyalira ku munne ekyo nkikakasa kinyegenyegedde kikwata nti kobazeewo bandiyo eri abantu gye bakubiranga emiziriddewo ali naye kenyini ngaomuntu sikyasobola anakula ebyo nabikolanga nga nkyali muto ne kati nimusajja mukulu zikyasobola ebyo bya bbandi byakutambula ebivulu kyobalaba era ngaomwaka oyinza okusanga nga ntegeseyo ebivulu nga bisatu kuba nyina emirimu egimmalawo hmm. eh, kazikyasobola nnyo era oyinza n'okwesanga nga omutima tegukyaliyo nnyo hmm. Hmm. abamu bagamba mutebirimu sente ebintu teri mulimu gutali mu sente mm. kubanga gwe teguli mu sente kwakyo kukola mwaka ku mwaka mm. gamba nti kyofunye oyinza obanga kyofunye kosi kyobadde osuubira mm. neguli mu sente kubanga emyaka gyonna tubanga tubadde mu nsonga eyo oyinza okuga nti muli sente tekisoboka sente mweziri ajikatye twate tetukufunanga ku kamera mukwano tusonyiwe bimutujaddeko siri muntu wa kamera mm-hmm. era lwakuba tuli mu nnaku ebibuuzo byombuuza byoyagala nkuddemu ndaba nga nsobola obikuddamu byannaku nesere mm. muntu wa kamera era kamera njuwalana emazima amatuufu ojwalana haji ngate ebivulubo oba oyagala tukipushinga tuba tukikola anti waliwo oba opushinga mm. oba oli ku bizinesi naawe kuba naawe obaena kyononyao ate nange bwoba opushing era ngaoba oyina kyopushing ekyange era mba nyina okisemba mm. eh, naye nze nganza omuntu nze saagala kamera mm. ah. kati band music ebivulo ebyo ebikaliwa biko wakati kogwekosalewo obeere mu bantu nga bashibaawo oba otegeka kati naye mwanyinaze okimanyi tuli mu kufiirwa ebigambo ebyo byokwakitetubirekaawo kale tubive mm. saagala kulyeba aje omukwano guno ogulagiddwa misa kiwali ogulagiddwa ebbanga lyonna twewunyiza kuva ekiro tuli wano onajja oli agenda onajja oli agenda misa kyo mukwano hmm. abadde agufuna oba yali agufunyeeko hmm. kubanga mu kufiirwa ddadi we hmm. mukwano yagufuna era olwaleero nsuubira mu myaka giri dadi we yafiira yali muto nnyo abantu bali bayinza okuba nga kolo bali basasula daddiwa agenze mm. bali basasula nyumba famire mm. naye olwali kati basasula ye ngaomuntu okay. Mm-hmm. yensonga lwaki olaba omukwano ogwo omuyitirivu mm. kitegeeza alina kyabadde ali mm. naye alina kyali mu banne okay. kikyoyinza omugamba ntanda ki gyomusibira essaawa eno misa kintana giyinza omusibira eryemu nti kino kyatuuseeko oba kyagenzeemu si yasoose alina kuba musajja mugumu kuba muzeeyi omusajja yagenda mami naye agenze olumu bagamba nti olwoba okuze kuba kwe kukula mm. so semakula kiyinza omusaba nti asigale nga musajja mukulu ate abeere musajja mugumu mm. ate akkirize ti allah yakola byonna yagaba ate yatwala mm, okay akasemba omukwano gwammwe nemisa ki ogwo gwamaanyi ogube negutandika ddi kuba wobeera misa kiwabeera wabeera yobeera ah, omukwano gwange nemisa ki singa misa ki yekka ni fact mm. naabo bona bwayogeddeko mm. yali 97 kati gwe tebeeza okuba 97 mpaka leero mm. nga tewali akosezza munne ogwo mukwano guba mubi gubate guwangadde bwetu bwetuli ate nga tukyali inshaallah